哎呦我的妈！ Encontré el patito Juan, eh, eh, eh, en la esquina del agua. <laughs> oh, no, no, no, no. <laughs> 哈哈，哈哈哈哈哈，你咋？哈哈你咋 lies Look me in the face Tell me that you love me Even if it's fake